едет украинский. Вот посмотрите, да, вот немцы радостно снимают, и вот пошел танк. На этом танке, если вы видите, свастика на танке. МТЛБ. МТЛБ, МТЛБ да. Ну, без разницы. Ну, свастику вы видите или вы не видите? Видели, да. Это индусы? Вежливо спрашивают... Э, танк, а, но не важно. Вежливо спрашивают э, немецкие подписчики. Это что, индийский? Что, что это такое, спрашиваю? Индусы это, это, это что? Спрашиваю? от использования. Анна-Лена Бебок! Открыто. Кон хер Шольц! Was ist das? Ich spreche tu вашу мать! Was ist das? Deutschen Narzissten Panzer? Так с кем мы там воюем?